hello and welcome friends C plus plus सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है सी प्लस प्लस की यहां पर देख सकते हैं सी प्लस प्लस की होती है यहां पर देख सकते हैं स्ट्रिंग मैंने यूज किया है और यहां पर आईओ स्ट्रीम यूज किया है और यहां पर नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज किया है और हमने एक एरे बनाया है इसकी साइज मैंने 4 रखी है यानी कि इसमें पांच नेम हम स्टोर करा सकते हैं हमने फिलहाल कितना कराया है चार कराया है आप चाहे तो पांच भी करा सकते हैं और नेम जीरो को प्रिंट कराए देखिए एरे की इंडेक्सिंग जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है ये तो आपको पता है ही कई बार लोग ये भी कंसिडर कर जाते हैं गलती से कि ये तो करली ब्रेसेस है तो कहीं एरर आ जाए तो करली ब्रेसेस है तो कोई एरर नहीं आएगा चिंता मत कीजिए ठीक है अब यहां पर जीरो है तो क्या आना चाहिए राम आना चाहिए बिल्कुल सही यही होना चाहिए तो यहां से अगर मैं इसको कंपाइल करवाता हूं तो कंपाइल करवाते वक्त ही मैं इसको सेव कर ले रहा हूं ठीक है डॉट सीपीपी लगाएंगे क्योंकि ये सी प्लस प्लस है और इसको मैंने सेव कर लिया और कंपाइल भी करवा दिया आप यहां से इसको रन करवाते हैं जैसे ही रन करवा रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे राम प्रिंट हो रहा है और जैसा कि आपको यहाँ पर प्रोग्राम में भी दिखाई पड़ रहा होगा कि जीरो पे राम स्टोर है ठीक है अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर टू कर देता हूं तो आप मुझे बताइए क्या प्रिंट होगा तो ये हो गया जीरो ये हो गया वन और ये हो गया टू यानी कि अमित प्रिंट होना चाहिए अमित नाम का एक स्ट्रिंग प्रिंट होना चाहिए तो चलिए आइए एक बार इसको हम क्या करते हैं चला देते हैं तो पहले ये पुराना आउटपुट क्लोज करता हूं यहां से जाके इसको क्लोज कर दिया मैंने अब यहां से चल के इसको रन करवाते हैं तो जैसे ही रन करवाया तो अभी तो राम प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने कंपाइल नहीं करवाया यहां से कंपाइल करवाते हैं फिर यहां से रन करवाते हैं तो अब देखेंगे आप यहां पे चेंज हो गया यहां पर अमित प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने यहां पे दे दिया है 2 और एरे की इंडेक्सिंग होती है 0 1 और 2 2 पे क्या है अमित है उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी ओके थैंक यू